Puntic ofereix la possibilitat d'acreditar microcompetències TIC a través de badges que podrem connectar amb la nostra motxilla o backpack de Mozilla Open Badges. Els badges són insígnies que acrediten que tenim certs coneixements o habilitats i que podem mostrar a llocs web o xarxes socials. El procediment és molt senzill. Anirem a l'apartat dels badges del nostre perfil i tenim dues opcions. D'una banda, podem descarregar-lo al nostre ordinador per guardar una còpia local. De l'altra, podrem afegir la insígnia a Mozilla Open Badges. Crearem el nostre perfil com a persona de Mozilla a persona.org. L'adreça de correu que utilitzem haurà de ser la mateixa que la plataforma Moodle de Puntic. Podem afegir la insígnia des de la mateixa plataforma de formació de Moodle. Anirem al badge i farem clic Add to Backpack. Seguint les instruccions, haurem penjat la insígnia a la nostra motxilla veurem que no només s'afegeix la imatge, sinó també les metadates que acompanyen cada badge i que inclouen les competències que acrediten. Mozilla Open Badges permet la creació de col·leccions de badges i determinar el grau de privadesa de cadascuna. També les podrem compartir a les xarxes socials. Per a Facebook, per exemple, podem utilitzar l'aplicació Open Badges UA, amb la qual podrem compartir, introduint el nostre perfil de persona de Mozilla, el badge o col·lecció que triem al nostre perfil.